この白い景色雪が降り積もるけど永中のブツで雪上踏み出すのさあなたのその個性が失われないようにありのまま健やかに誓う けと願う Woo! 日はあなたを支え健やかな日は共に歌を歌っている普通の日は何の変哲もない決まらない日常